Ja, und der eigentliche Grund, warum ich heute hier bin, heute ist großes Straßenbahnfest. Seit 150 Jahren Straßenbahn in Dresden. Und hinter mir steht ein Hecht.